айналайын бауырларым жасыратын жоқ бүгінгі заманда бүгінгі уақытта бәріңізге де белгілі қазақ бауырларымыздың басым көпшілігі ауру анандай онкологиялық туберкулез ауру бас ауру, қан қысым ауруы оның шегі жоқ өкінішке орай медицина бүгінгі сенімді жоқ неге сенім жоқ медицина ақылы болып тұр ақылы болғаннан кейін дәрігердің көбісі расымды айтайын тіпті адамдарды емдеуге де тырыспайды тырыспайды себептері дәрігерлердің көбісінің жеке меншік десем де артық болмай шығар дәріханалары бар сол дәріханаларына өздерінің ауруына жақындығы бар деген дәрілерін әкелдіртеді әкелдіртеді да келген адамға бірден қолына жазып береді рецепттерін мына мына дәріханаға барсаңыз сізге керек дәрі осы дәріханада бар деп сөйтіп ол да ақша табудың бір жолы ұлы сөздің ұяты жоқ сонда біз бұны көп у айқай шығарып жүрміз дәрігер медицинаны тегін қылу керек тегін бірақ дәрігерлердің биялы бекештердің еңбек ақысын көтеру керек яғни айтқанда бұлардың барлығының да жұмысқа деген қызығушылық жағдайларын көтеру керек қызықтыру керек жұмыс істеуге міне енді түркияның <coughs> белгілі әлемге шулы фирмасы бар вип International деген бұл фирманың айналысатын кәсіптері дәрі шығарады дәрі болғанда енді неше түрлі дәрілер бар соның ішінде коллоидты күміс су дейді бұның ерекшелігі мына кішкентай шағын енді ойдан шығарды деп ойламаңыздар 650 түрлі вирустар мен микробтарға қарсы шығарылған дәрілер осының ішінде бұның мына қабілет жағдайы латынша иммунитет дейді зәр шығу жүйесі реттейді кескен және ашық жара осыған да сәйкес келетін көптеген ауруларға пайдалануы өте тиімді ұтымды оны өкінбейсіңдер пайдаланған жағдайда мен мына өзімді жасырмайын мына өзімнің жүргізушім аяғы ауырды бел ауырды міне осы күміс суды несі жасырам ішіп отырады күніге осы бір ұрттайды да таңертең түсте кешке аузына ұстап шамалы аузын шаяды шаяды қазір ауруларына қатты кемебет өсе әсер етіп отыр мен сонысына сенбейін деп мен өзім аса сенгіш адам емеспін бірақ мынандай жағдайды өзім жанында жүрген адамнан көргеннен кейін мен осыдан кейін осы дәріге сенетін болдым енді мына келесі дәрісі бар коллоидты магний суы дейді бұның бір ерекшелігі коллоидта магний суы бұл асқазан ішек ауруларына асқазан қыжылын босады қабынуды босата, босады адамның бұлшықеттерін қатайтады енді бұның бір керемет ерекшелігі менің мына бір туысымның аяғы ауырады деді аяғы ауырғанда мен бұл керемет аңтан қалған жерім кілең аяғының табаны ауырады жай аяғы емес аяғының табаны ауырады көреді суық келет дейді неге келет деймін ол өзі білмейді дәрігерлер не деп айтты деймін дәрігерлер ештеңе айтқан жоқ дейді кел мынаны емдеуін өт мынаны емден өт барам бірақ ем қонбай жүр деді міне мынаны алып едім мына керемет мына нет алғаннан кейін коллоидты магний суы деп бұны алғаннан кейін міне ішіп жүрмін жасырмаймын өздері мына бергендей рецепт бойынша жаңа компанияның өте керемет көмектесті қазір мен жүргізушім жүргізушім ол тіпте өзімнің ол міне қазір осыны алғанға риза болып отыр өзім ол басқа ұлттың өкілі түріктердің өкілі бірақ мынандай нелерді оқып танысқаннан кейін ол өте риза болып қалды мына емге енді коллоидты алтын су дейді бұның міне кері қарамы бұл су минералдардан тұрады адамның жүйке жүйесі мен ми қызметін және ойлау қабілетін жақсартады есте сақтау қабілетін күшейтеді түсіну ұғу қабілеттерін арттырады бұдан осыдан кейін өздерің қараңдар ұмыт шақтық бар бізде неден біз кейбірде мына үлкендікі сілтейміз міне мен өзім де үлкенмін бірақ осы суды ішіп отыр мен қазір міне жасым жетпіс бірде мен мынаны ішем, мына бұрынғы ұмытқан ұмытамын деген сияқты болған әңгімелерде мен көптеген шаруаларды істерді есіме түсіріп ұмытпай жақсы жүрмін себебі бәрін қазір қараймын әдейі дәптерге жазып аламын соны дәптерге жазып алған кезде ойлаймын мен мынаны ойлағандай орындадым ба ойла ойламағай орындадым ба деп жоқ ана дәптеріме қараймын жасаған анықтамады. тап осылай ойлағандай мынаның барлығы дұрыс жасалыныпты мен өкінішім жоқ сонда мен мына осы дәрілерді қолдануларыңызға керемет ұсыныс жасағым келеді енді келесі ә, құрметті бауырларым ә, жолдастар жерлестерім айтатын көтеретін мәселем шакшир деген капсуласы дейді шакшир өнімі эпимедиум сығындысы қосылған таза табиғи өнім ағзаны нығайтып энергияны күшейтеді белсіздік бедеулік ауруларының алдын алады жыныстық белсенділікті арттырып сперма сапасын жақсартады ағзадан токсиндерді шығарады простатит ауруына бірден бір ем эпидемия болғанда бірінші енді еркектер бол, өз арамызда айтатын, айтатын әңгімеміз ол сөздің ұяты жоқ күнбе күндік ашу араздықтан ыза соладан айқай шудан біз үйге келгенде жасымыз жап жас отыз қырықта болып бірімізге біріміз ынтамыз жоқ бірімізге біріміздің көңіліміз ашылмайды сол себептен қазіргі уақытта мына көптеген жағдайда сұрақ қояды неге қазіргі әйел балдар аз туады мысалы менің шешем 14 бала туған менің бір әжем төрт әжем болды атам төрт қатын алған төрт қатыннан он тоғыз баласы болды бір әжем мысалы сегіз бала туды жағдай неде тұр атам бай кісі болды жасыратын іште жоқ әжем де байдың қызы болды бір біріне қарым қатынастары жақсы болды тамақ тегін таза ауа далада таза айқай шу анау мынау жоқ атам өзі өзіне қожайын оған ешқандай жа әкім жоқ не жоқ ештеңе де жоқ сондықтан балдарды туды біздің әжелеріміз міне менің шешемде 14 бала туды 14 бала менің туған әжем 9 бала 8 бала туды енді сөйтіп жатқан неге ол ана араларында ашу араздық болмағаннан кейін ыза сыза жоқ баланы туға ыңғайлы болды атамның қабілеті болды енді қараңызшы менің атамды соңғы баласын елу тоғыз жасқа келіп ұзатты апамды әкемнің апасы марқұм тие берсін атамды содан кейін елу тоғыз жасында кезде алпыс екі жасында атамды атып тастады халық деп э, большевиктердің халық деп міне сөйткен міне мына дәрі тап таза жарылған жасатылған шөптен шығып тұр даланың шөбінен соны мына түрік бауырларымыз ұғып мына қазақ даласында емі жарамайтын шөп жоқ деп қорытынды жасады міне осы шөпті алсаңдар мен бауырларым бәріңізге ұсыныс жасаймын таяқ жемейсіздер отбасыларыңыз аман болады бала шағаңыздың саны жыл сайын көбейе береді тек осы дәріні қолдарыңыздан тастамаңыздар